بہت بس ڈرائیور اپیل کران گورمنٹس کہ أسۍ حظ چھِ بیکار وٕنکٮ۪نس بِہِتھ پوٗنٛژِم رٮ۪تھ ژاو بچہِ موٗدۍ فاقہٕ فاقہٕ چھِ کران کانٛہہ اِنکم آسہِ کانٛہہ دیُن اِنشورنس چھُ پٮ۪ٹھ ٹیکٕس ٹوکن چھُ پٮ۪ٹھ کاغذ خرچہِ چھُ بیٹری بیٚیہِ چھِ گاڑٮ۪ن بیکار گٔے کانٛہہ تتھ تتھ سیاہ مس چھُنہٕ گورمنٹ کران سون کانٛہہ تلاش چھُنہٕ کران أسۍ گٔے بیکار بینک قرض سے سن بس لکھنس کہین وی سات ڈیل آنٹ ڈوڑ گنٹ اتنا ہوں کہ پھیر حظ اگر کُنہِ جایہِ نیرو کن جائیں ناج کن پھٹرا وہ شیٖشُک لۄکُٹ مسلسل سوٲرۍ اگر مَرِ اِنشور وٲلۍ چھِ وَنان اَسہِ اَسہِ ووٚنوا تُہۍ نیٖرِو تھی منٛز تُہۍ من پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ نیران پریشان حال کم دورا چھ سو سوچان کی سوچان ہوریت و سوچان گورنٹ اس پہ پکو سی زندگی کت پہ پکی چونکہ اچھی خرچ دار انکم اہس